私のために泣いてくれて、ありがとう。ありがとう。 してきたんだもんねアイラ観覧車が一周する前に